Tiki TV, mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio. Kwa sasa pa kulala mna na unga mna ndani, vimeondoka vyote na maji. Leo tunakuripotia kutokea Kisanga A, kata ya Wazo, wilaya ya Kinondoni, kufuatia mvua ambazo zimekuwa zikinyesha kuanzia asubuhi. Wakazi wa eneo hili wameita Tiki TV kuja kuripoti tukio ambalo kwao ni kero, kufuatia kile ambacho kinatokea katika eneo hili, maji kujaa katika eneo lao na inadaiwa kuwa kuwa kuna mkondo wa maji ambao umezuiwa kwa ujenzi ambao umejengwa ukuta sasa tupo katika eneo hili kusikia kutoka kwa wakazi wa eneo hili kujua kile ambacho kinawasibu. poleni kwa changamoto. Ah, tushapoa kama hivi hali unavyoiona. Naam. Kwa majina ni nani kwanza? Mimi naitwa Adija Salum Kia. Eh, hali hii yani kuna mwenzetu kajenga ukuta kuzuia maji. Mara ya kwanza alikuwa anapita mvua nanyesha, maji pia natoka huko juu, mkusanyiko ukikusanyika pembe zote. Kwa maana hiyo hapa ndo njia ya maji anapita, kwa vile yule wale wenzetu wa kule mbele wamewekea wame njia ya maji, lakini sasa kuna mwenzetu hapa kazi hiyo ukuta kabisa. Anasema yeye hataki ndani kwake kuona maji yanapita, kwa hiyo akaweka ukuta. Tukamwambia sasa, ushurusheni, mbona unajenga ukuta, weka njia ya maji. Yeye akasema hapana, siwezi kuweka njia ya maji, kama mkitaka myaziwie kule juu. Akasema kule juu huwezi kuyaziwia, weka mtaro, njia ya maji ili apite. Mm. Na kule nyuma yake mwenzetu wenzetu baadhi wameacha njia ya maji, lakini yeye kakataa kuacha njia ya maji. Mm. Anasema mimi siwezi kuacha njia ya maji. Kwa hiyo akafunga mtaro. Mvua alivyofika ndo kama hivi maji yamefurika. Jibu lake yeye anasema mimi nimetoa nimetoa nini eneo langu jengeni nyinyi. Sasa sisi uwezo wa kujenga mtaro ndani kwake hatuwezi, tukaenda kwa viongozi, tumeenda kwa mjumbe, kwa serikali ya mitaa, lakini usuluhisheni yeye bado hajakubaliana nao na sielewi uamuzi wake ni nini. Yaani matokeo ndo kama hivi, maji yamejaa, yeye hataki kuvunja hata ukuta wake, lakini sisi tumevunja ule ukuta kwa vile yapite kidogo maji tupate unafueni. Yeye jibu lake anakwambia yeye mkitaka jengeni ili maji nisiyaone, na sisi uwezo ule hatuna, kula kwetu shida. Tutamjengea yeye mtaru ndani kwake, tutaweza? Afadhali tukamwambia basi tushirikiane wewe na sisi. Yeye anasema nyinyi jengeni, mimi nimetoa eneo langu, na wakati maji tuyavuni sisi, maji anatoka mbali. Mm. Sasa yeye anatuambia sisi tumjengee yeye ndani kwake mtaro mm. bila kushirikiana, sisi uwezo hatuna, kula mm. kwetu shida alafu tutamjengea mwenzetu mtaro tutaweza? Maji yanatoka maji, maji ya mvua mm. yani anatoka huko juu, hapa si bonde mm. njia ya maji, kwa hiyo anatoka huko juu mkusanyiko mm. yanapita, lakini mara ya kwanza alikuwa anapita mm. kabla yeye hajajenga ukuta. Sasa alivyojenga ukuta kuna sehemu nyingine ya kupita mm. yanajaa hapa, kwa hiyo amejaa mpaka ndani, vitu vyote vimeharibika. Hata Muhammad Chande Mbeguye mm. Hali hii ni mbaya na kilichotokea yake kukosa maelewano na ujirani mm. kwao maji hii ni njia yake ya maji muda wote miaka yote anapita mm. lakini baada ya kuwekwa hii fensi na huko kakataa kuweka mtaro ndio maana maji hayapiti mm. Kwa ilivyonyesha ndo amekwama hapo, maji ndo hayaendi, ni mafuriko haya yanatokea mm. Lakini ni njia yake ya maji asilia mm. Mm. Ni nini ambacho kinasababisha kutokuwa na maelewano na jirani huyo ambaye kajenga ukuta huu? Nafikiri ni maamuzi yake, kwa sababu hamna aliyogombana naye, ni maamuzi yake ambayo amesema anataka aweke fensi mm. Basi ila amekataa tu kuweka mtaro, ndio hicho mm. muhimu ambacho sisi tunacholilia kwamba aweke mtaro ili maji yao yanapita kama yalivyokuwa yanapita mm. naam anapoambiwa kuhusu kuweka mtaro? Yeye anakataa, anasema kwamba katika eneo lake hataki masuala ya mtaro mm. na kama atawekwa mtaro, maanake sisi huku ndo tuchukue jukumu la kujenga mtaro nyumbani kwake, lakini asiuone pia. Asiuone kivipi? Yani asiaone maji yanavyopita, maanake ujengwe mtaro na juu pafukia, lakini uwezo sisi hatuna mm. eh. Sawa. Ah. Sasa serikali ndo watajua kama ni kuna wajibu kwamba kweli sisi tujenge kwake mtaro au kama ni wajibu kwamba yeye mwenyewe ndo anatakiwa kwa uwezo wake aliokuwa nao ajenge mtaro kwake ili maji yapite, kama kupita kati au kwa pembeni. Yeye sasa jukumu hilo serikali ndo itusaidie. Mm. Yaani baada ya kuona kwamba maji yanazidi kuingia ndani kufika kwenye hadi masuala ya umeme kwenye socket humu mm. ndo ilibidi tuchukue nguvu ya kutindua pale kidogo ili maji yapungue, lakini alifika humu Kutengua wapi? Pale kwenye ukuta wake chini pale kidogo. Uh-huh. Ndio amefika huko, lakini bila hivyo maana yake alikuwa anazidi kuongezeka. Yeye yeah, alikuwepo au hayupo? Mwenye nyumba mm. alikuwa hayupo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hajui pengine kilichotokea. na si hajui kwa sababu hatujamuona. Kufuatia adha hii ambayo inaendelea kuwakabili wakazi wa eneo hili, nimebahatika kukutana na mwenyekiti akiwa katika utendaji wake wa majukumu yake ya kila siku. Sasa tunasikia kutoka kwake. Habari mwenyekiti? Habari sio nzuri, kama hali kama unavyoiona, wananchi wangu, maji yamekuwa ni mengi mm. imekuwa ni changamoto kubwa mm. Baada ya kupata taarifa hizi, mimi nikatoa tamko, wavunje ukuta wa mtu ambaye amezuia njia ya maji ili kunusuru hii hali hapa kama unavyoiona. Sawa mwenyekiti, tatizo hili lilianza lini na lina muda gani? Tatizo la hapa, miaka yote maji huwa yanapita mm. Lakini mwaka jana huyu mtu ndo aliziba njia ya maji mm. eh, Ziwa Njia ya Maji tukafanya baadhi ya vikao, yeye akitaka kwamba wakazi wa eneo hili wajenge mtaro ndani mwake, lakini kutokana na familia zilizopo hapa hali yake ni duni, ikashindikana kujenga mtaro mm. E, lakini yeye kama amejenga ukuta. Wakati ukuta unajengwa mimi nilikuwa nimesafiri, lakini hivyo ule ukuta ukuta umeshajengwa, tujaribu kufanya vikao, lakini hatukufikia mwafaka mm. Lakini leo nimejulisha viongozi wa kata, mtendaji wa kata, diwani, niwaambie kesho watakuja eneo hili kwa ajili ya kukutana na huyu mtu kujua nini cha kufanya kuhusiana na hili jambo hapa mm. Ndio yeye mwenyewe wakati kero hii inatokea, amewahi kuishuhudia kwa macho yake mwenyewe binafsi. Leo amekuja, amepanda juu ya ukuta, ameona na akauliza, nani ametoa tamko la kuvunja ukuta? Au kama mimi nimetoa tamko la kuvunja ukuta. Mm. Hatuwezi mm. kuacha watu wanaharibikiwa akiwa njia ya, kupunguza maji hivyo. mimi ndio nimeagiza ukuta uvunjwe. Mm. Amekuja na ameona. Kabla ya hapo aliwahi kuona pengine kipindi cha nyuma kama tatizo ni kubwa kwa kiasi hiki? Kipindi cha nyuma maji yalikuwa hayakai hivi, maji huwa yanapita. Huu ni mkondo wa maji, maji yalikuwa yanapita naondoka, kwa sababu kule mbele watu wametengenezea mtaro. Kwa hiyo maji yalikuwa yanapita, natokea kwenye mtaro wa kule mbele, anaondoka. Ni hii baada ya yeye kuziba ukuta, na mimi nazungumzia baada ya yeye kuziba ukuta. Aliwahi kuona kwamba kitendo ambacho cha kuziba ukuta huo kimekuwa kikero kwa, kwa wakazi wa eneo hili kwa kiwango hiki. Leo baada ya kutokea tatizo hii, toka ukuta umejengwa haijawahi kunyesha mvua mm. ila leo ilivyonyesha hii mvua, baada ya kutokea tatizo hili, ameona alipanda pale juu, ameona kwa macho yake mwenyewe. Kwa hiyo pengine alikuwa hajui kuna athari kubwa kiasi gani kwa ukuta aliyoujenga. Hapana, anajua kwa sababu njia ya maji anaifahamu ni muda mrefu, yuko mm. hapa zaidi ya miaka kumi nyuma, anajua, ila ni mm. kusudi ilikuwa ni roho mbaya. Unafikiri kusudi au roho mbaya kama mm. unavyoita linasababishwa na kitu gani? ubinafsi tu, hamna kitu kingine mm. kwa sababu huwezi kuziba njia ya maji ikiwa watu wanaathirika. Nyumba nne zinapata athari, wewe una raha gani? Ni nyumba ni nne zote? Ni nne ambazo zimepata athari ya maji hapo. Mm. Ni roho mbaya, hamna kitu kingine. Hasara ambayo imejitokeza kufuatia tukio hili inaweza kukadiriwa au kutajwa? Kukadiria hatuwezi, lakini mm. vitu vimepata vimeathirika sana, kwa sababu magodoro, TV, redio, vitu vingine vyote vimeingia maji, vyakula. Kwa mm. familia imekuwa ni familia sasa hivi ambayo haina mbele wala nyuma, na sio moja, kwa sababu mm. mama ana wapangaji, mm. eh, ni hivyo Sawa. Kwa nafasi yako kama mwenyekiti, kwa maamuzi ambayo umeyachukua, umedai kuwa ndio vitaendelea vikao vya kata baadaye. Kesho watakuja viongozi wa kata, mtendaji na wakata na diwani watakuja mm. na uzuri diwani mwanasheria anakuja kuliona hili jambo, tutapata mm. suluhisho kesho nini kifanyike hapa. Wito wako kama mwenyekiti kwa nafasi yako kwa jamii nzima ya hapa iliyoathirika, lakini pia kwa mwananchi wako huyu ambaye alijenga ukuta huo. Wito wangu kwa, kwa, kwa wananchi wangu ambao wamepata tatizo hili wawe wavumilivu mm. na pia nawapa pole sana tutaendelea kuwafariji na kuwapa kuwa matumaini kwa, kwa, kwa namna yote kadri Mungu atakavyotujalia mm. Lakini lingine huyu mkazi ambaye ameziba njia ya maji mm. aone hichi kitu kilichotokea sio kitu kizuri leo mm. ni kwa wenzie, ingekuwa kwake asingeweza kuvumilia mm. Kwa hiyo mm. wito wangu yeye alione hili na aguswe kibinadamu mm. aweze kufungua njia ya maji, maisha mengine aweze kuendelea. Kuna mtu atajiuliza huyu mtu ambaye anajua yote hayo na akaambiwa akatulia, ni kipi ambacho anajivunia? anajivunia pesa, nguvu ya pesa, sababu anasema hao, naona familia hizi ni familia ambazo hazina uwezo. Mimi ninachoona yeye anajivunia nguvu ya pesa, hamna kitu kingine chochote. Mimi naitwa Zainabu Ali Fereji, mwenyekiti wa shina wa eneo hili. No. Kama vile kwenye mida saa sita hivi mvua ilianza kunyesha mm. wananchi wangu wakanifuata wakaniambia wameingiliwa na maji mm. na kweli nilivyokuja nikakuta maji yamejaa sana mm. tukampigia mwenyekiti mwenyekiti akaturuhusu tuvunje ukuta mm. ndio kidogo maji yakaanza kuondoka, lakini vyumba vyote vilikuwa vimeshajaa maji. Kwa wananchi wangu wameathirika, hata chakula hawana, magodoro yameloa, hata pakulala ndio hivi tunatoa maji mm. E, langu ndio hilo. sana. Asante. Tunamwambia muhusika, anasema yeye hataki tena kuona mtu anavunja anaendelea kuvunja ukuta hapo mm. E, kwa hiyo kutake ni wasamani sana kuliko kitu kingine chochote. Kwa ndo kana bishana mwenyekiti, mwenyekiti akaambia kesho viongozi watakuja. Ndo akanyamaza kimya, basi watu tukaendelea kuvunja ukuta, tulivyomaliza ndio nanyi mmefika. Tunashukuru. Wakati wakati ukuta unavunjwa, kumbe mhusika alikuwepo. Amekuja amekuta katikati ndo anavunja. Mm. Ndo mlipo mlipoishia ni hapo hapo, msiendelee tena. Ikabidi mm. E, eh, ikabidi tuache. Sawa sawa. Na kabla ya hapo, yeye mwenyewe muhusika alikuwa anatambua kama kujenga ukuta kunaweza kusababisha athari ambayo imejitokeza? Alikuwa anatambua. Mm. Wananchi wangu mimi kusema kweli, maisha yao ni hali ya chini sana, hawana hela mm. ya kuweza ku, ku, kumudu mm. kwa kiwango hicho cha kutengeneza ukuta mm. na ni mtalo Mm. ila yeye tulimshauri, wewe kama umeweza kujenga nyumba kama igorofa na ukuta kama huu, mm. kwani usiweke mtaro ukawasaidia wananchi wa, wananchi wenzio? Mm. Akasema yeye aweze akafanya hivyo na waweze kumudu gharama za kujenga huku nani mtaro mm. eh. Kwani hapo awali mtaro ulikuwa umejengwa kwa ajili hiyo? Awali huu ni mkondo wa maji, maji yalikuwa napita kama kawaida mm. lakini alivyoweza kujenga ukuta ndio akawa ameazuia maji kwa hiyo maji yalikuwa yanapita bila kujengewa njia eh, yake. E, bila kujengewa njia yake. Mm. Ila alivyojenga ukuta ndo amezuia kabisa. Ndo yameleta athari hii mnayoiona leo hii. Inaweza kukadiriwa pengine hasara ya uharibifu au vitu ambavyo vimeharibika? Hawezi ukakadiria kwa sababu ni vitu vingi kama unavyoona kuna wapangaji wameathirika ndani mwatujui. Mm. Wenyewe hawapo huko makazini. Mm. E, na wengine ndo kama hivi unavyoona vitu vyao vyote vimeloa, magodoro hawana hata sehemu ya kulala, hata magodoro hawana ya kulalia tena, mm. yameloa. Kwa mfuatiliaji ambaye anafuatilia habari hii atajiuliza, huyu aliyejenga ukuta huu na akakataa kutii wito au sauti au maagizo ya viongozi wake kuhusu kuruhusu mkondo wa maji kuendelea kupitisha maji kama ilivyokuwa hapo awali, yeye ni nani? Ni jeuri tu ya pesa mm. mm, anawadharau wenzake kwa sababu anaona hawana kitu mm. e. Neno moja la mwisho la kuhitimisha kwa wananchi wako na hata akiwemo huyo pia, kwa sababu ni mkazi wa eneo lako, ni mwananchi pia wa eneo hili. Neno langu la mwisho unasema, hata kama utakuwa na imani ya kuhamisha milima, pasipo upendo ni kazi bure. Cha msingi wananchi wote tu na upendo na tuoneane huruma, mwenzio anapopata matatizo tusaidiane na umwonee huruma mwenzio, kama hivi. Kwa jina naitwa Mariam Rashidi Mkuya, ni mkazi wa hapa Kisanga. Tuna tatizo kubwa limetukuta la majanga ya maji hapa tuliponana na mtoto, hata pakulala sina, magodoro ameloa maji, mwenye mji ambayo tufungia kwa ukuta amesema yana muda wakutusikiliza sisi hapa, anasema ana shida kumwagiwa maji, kupitisha maji kwenye eneo lake. Kwa sisi hapa kulala hamna, na unga hamna, ndani vimeondoka vyote na maji. Tunaomba serikali mtusaidie, pa kulala hatuna, magodoro yote yameloa, hata pa kuelekea hapa hatuna. Ndugu matoa na watoto wadogo, kama wataelekea wapi? Naomba mtusaidie serikali, nateseka wananchi wenu na watoto wadogo hata pa kulala sasa tunaelekea wapi? Ana hata chakula hapa hakuna. Vya kutoka tumetoka na maji. Sisi tunaelekea wapi serikali? naomba mtusaidie. Tuko chini ya miguu yenu. Kwa kweli sisi tunasikitika sana kwa majanga kama haya. Mm. Ili huyu baba awe bidara kama sisi. Mm. Unaona, yani kwa watoto tunapata kero. Kwa mfano hali ya leo hii, mm. watoto mm. watalala wapi babangu? Mm. Unaona, kwa hivyo tunamwomba huyu baba ajitahidi, na tunamwomba mzee Samia huyu tuwe naye sahani moja mm. eh, tunasambamba sambamba, hajua binamu ni kitu gani mm. maisha gani sasa anayofanya labda kwa vile anafanya kazi TENESCO eh. maana tunasikia anafanya kazi TENESCO, sina uhakika, lakini nasikia anafanya kazi TENESCO. Ndio hera mama hizo, labda ndio hicho anachojifunia hey. Eh. anafanya kazi serikalini. Sisi wengine hatuna mbele wala nyuma, tunategemea tuuze andazi ndio tupate kula, alafu sasa anatuambia tujenge ukuta ndani kwake. Sisi tuna uwezo wa kujenga ukuta yeye ndani kwake? Kwako mtazamaji, ni kupitishe kwenda kuiona sehemu yenyewe iliyovunjwa na wakazi wa eneo hili, ukuta ambao umevunjwa na wakazi wa eneo hili kwa idhini ya uongozi wa serikali ya mtaa ili kuruhusu maji, mkondo wa maji uendelee kupita kama ambavyo ilivyokuwa mwanzo. Kuna shimo huku? Kama kuna shimo usipite. Anaweza kapita? Kama kuna shimo jamani asipite. Kwani hapo si unaona pale? Hapo mimi naona kwa mbali. Palipo tobo. Zunguka basi kwa pitia. Hapo umesema ndo kuna shimo? Tiki TV tumeamua pia kusogea na kujionea sehemu ambayo inadaiwa kuwa ilikuwa ndio eneo la mkondo wa maji ambalo lilizibwa au lilizuiwa kwa kujengwa ukuta huu kama ambavyo inaonekana, na kama tulivyosikia kutoka kwa mwenyekiti wa shina na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, eneo hili ndio ambalo li, ili, walilazimika kulitoboa ili kuweza kuruhusu maji yaendelee kupita kama ilivyokuwa hapo awali katika mkondo wake. Wakati huo inaelezwa kuwa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 Kendin versene.